Dostlarım e, OBS'in yanlışlıkla yayıncı modunu açık bıraktığımdan dolayı yukarıda yayınlık abone ve e, yayında yani kaç kişinin izlediği falan köşede yazmış. Ondan dolayı özür dilerim. O VS zamanında düzeliyor fakat e, videonun normal içerisinde düzelmiyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. E, neyse şimdi videomuza devam edelim. Ben Emircan ve bugün sizlerle beraber abi Karijeri'ye yeni gelen Revolt videosu ile karşınızdayım. Umarım videoyu beğenirsiniz. Beğenirseniz de like atmayı unutmayın. Ee, dostlarım cidden güzel video olacak. Hadi şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber abi Kajir'inin e, reworklanmış halini sizlere video olarak çekeceğim. E, bir tane dostumu buldum. İşte onu ile beraber göstereceğim. Şimdi zaten kendisi şey yapıyor. E, bir dakika wait bro. E, evet arkadaşlar işte sizlere e, göstereceğiz. Ee, umarım dediğim gibi arkadaşlar videoyu beğensiniz. Bu arada dediğim gibi bu arkadaşımız da şu an İngiliz. Yani tanımıyorum. Öyle bir gördüm oyunda. Bana showcase yapar mısın dedim. O da tamam dedi. Şimdi arkadaşlar yavaştan geçelim. Evet ilk önce Klee ile başlayacağım. Ee, arkadaşımdan Klee yapmasını istiyorum. Evet bakın klik. Ee, böyle arkadaşlar baya vuruyor ve yani cidden OP bir şey. baya da güzel duruyor. Ee, yani güzel. Şöyle bir de ben karşısına geçiyorum. Ee, bir de beni böyle öldürmesini isteyeceğim. Ee, şöyle bir öldürsün bakalım. Klik ile. Ee, 50 saldı galiba. Aynen şu an 50 sal aldığından dolayı bana vuramadı. Görüyorsunuz abi kliği böyle. Yani ne kadar hasar vurduğunu da böylece görüyorsunuz dostlarım. Şimdi abi hemen E'sini sizlere gösterelim. Şöyle doyayım hemen abi E'sini gösterelim. E'sini de ee, şöyle göstersin dostumuz. E skillinin nasıl bir şey olduğu. Evet. Görüyorsunuz bakın sizi ileri falan atıyor böyle. Yani baya bir şey atıyor ve sizi ileri doğru atıyor. Böyle baya bir güzel. Ee, şöyle hemen kill diyelim. Evet bakın böyle baya bir atıyor ve cidden bu çok güzel. Yani sizi de böyle geriye doğru atıyor. Ee, bu arada arkadaşlar ben de bu videoyu pazar, pazar günü çekiyorum ama fakat pazartesi günü paylaşacağım. Şöyle bir tane daha atıyor ve arkadaşlar gördüğünüz gibi Kajiri böyle. Şimdi arkadaştan R skillini göstermesini isteyeceğim. Şöyle arkadaşlar hemen göstersin. R diyelim. Ee, R'sinin nasıl bir şey olduğuna bakalım bir. Net click. Oo. Oh! Oha! Çok garip. Görüyorsunuz abi R için e, tıklamak gerekiyor. R'ye atıyorsunuz ve tıkladığınızda böyle elektrikler falan sizi tutuyor. Abi çok oha! Ya bildiğin şu an mesela böyle hapsedebilirsiniz adamınızı. Yani şöyle bir daha göstereyim ben nasıl bir şey olduğunu. Böyle abi adamı tutabiliyorsunuz. Ee, yani baya güzel arkadaşlar. Şöyle e, şimdi F'yi geçelim. Evet abi F diyorum ve F'sini şimdi gösterecek arkadaş. F is hold. Hold'un aynen gördüğünüz gibi böyle sabit tutuyor ve arkadaşlar böyle taramalı makine gibi ta ta ta ta ta ta ta hemen tarıyor ve efsane bir şey. Is infinite yani arkadaşlar sınırsız. İstediğiniz kadar F atabiliyorsunuz. F de böyle arkadaşlar istediğiniz kadar e, atabiliyorsunuz. Eee... Evet dedim ki abi silah gibi yani bayağı ve tehlikeli. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar F'si böyle. Peki şimdi C'si var mı diye soracağım. Ee, C modunu diyelim. Hemen abi şöyle C mod. C mod var mı? C modu. Ee, C modu yokmuş arkadaşlar. Yani C modsuz bir şey. Ee, defansını gösterecek şimdi. Ee, dur hemen şöyle defense diyelim. Defense diyelim. Bakalım abi defense modu var mıymış? Evet defense'i de arkadaşlar böyle görüyorsunuz. Yani zaten defense modu var mıymış demem biraz salakça oldu. Görüyorsunuz. Evet bu arada adam geldi bozuyor. Ve şu an evet bir de troll yedik. <laughs> Ve bu arada ben şu an yayında gibi bir şeydeyim yani ee, o yüzden arkadaşlar ekranda abone sayaçları gözüküyor olabilir o yüzden çok ama çok özür dilerim yapacağım bir şey yok abi ee, yayındaydık o yüzden açık kaldı kusura bakmayın ee, hemen abi şimdi VS bölümünü açacağım. VS bölümünü tabii ki de ayrı bir bölüm olarak açacağım. Şimdi arkadaşlar VS videosu gelsin. with my head again do I, baby, why do I Love the touch but never love the feeling Why do I, baby, why do I Love the way you are, always leave me videomu izlediğiniz için hepiniz seviyorum. Kendinize iyi bakın ve bu videonun da arkadaşlar gizli şifresini yazmayı unutmayın. Ee, hepiniz seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Agalar videonun sonunda demek istiyorum hala ama hala gizli şifreyi yazmayanlar varsa şu an ekranda gösterdiğim gizli şifreyi yazaraktan arkadaşlar Robux çekilişlerine ve Discord'daki öbür çekilişlere katılmakta hak kazanacaklar. Gördüğünüz gibi zaten ekranda şu an kod gözüküyor. Hepinizin abi çekilişe katılmasını bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi akşamlar diliyorum çünkü bu videoyu akşam çekiyorum. Bay bay. Boy, I would his every talking. I what I want, I act like a Call up the covers, I need you, spot me, I'm